Esta ciudad solo nos trajo desgracia, viejo. Por favor, por favor, tenemos fuerza, por favor. ¿Cómo vamos a ser fuertes porque te matan una hija? Diego, ¿qué pasó? Te lo juro. Voy a encontrar al padre de tu hijo. Esa mujer representa a todas esas mujeres que somos las argentinas, a las mujeres luchadoras a las que defendemos nuestros derechos, a las que defendemos la vida, a las que mm, somos arquitectas de nuestra propia felicidad y de nuestra propia vida. Em, muestra a una mujer que en el primer momento, en el primer capítulo le dicen que tiene un año de vida y en vez de eh, quedarse a llorar en una cama sale a buscar eh, el destino, sale a buscar la felicidad, ella dice que es eh, la felicidad es algo que uno conquista todos los días, eso de alguna manera define su personalidad. a ella le queda muy poco tiempo y no puede realmente engancharse con un tipo, no puede generar una relación. Y por otro lado, yo, yo desde mi lugar no lo entiendo y también pasa que estoy en mi, vida todo el tiempo con mujeres distintas. El tipo es un mujeriego, un tarado, un huevonazo, un mujeriego que hace una cosa, no hace otra cosa que levantarse mujeres todo el tiempo hasta que conoce a esta mujer. Y se termina enamorando totalmente, más de una mujer que todo el tiempo le dice que no. Lo que trata la telenovela es, dentro de lo que tiene que ver con un, con un eh, contenido de entretenimiento como es la telenovela, y eh, siempre tratando el tema del amor, pero revalorizar los valores del ser humano, de la familia, de, mm, de nuestros mayores, de los niños. Eh, tocamos temas que tienen que ver con lo social, que es em, desde el matrimonio igualitario y la identidad de género, eh, la libertad de elegir quiénes queremos ser, eh, a quién queremos amar, cómo queremos llamarnos van a ser parte de los conflictos. Yo hago la mamá de Segundo Cernadas, del Galán, es una mujer que por culpa del malo, <laughs> que es Carnaghi, Orlando, que fue el que mató a mi marido, me, quedó, me quita mi fortuna. Entonces yo toda mi, idea es pelear para conseguir recuperar lo que me robaron. Nicolás es mi personaje y a veces es como que eh, en la lista de deseos lo dejaba siempre al final, pero nunca renunció al amor. Y en el primer capítulo, cuando lo conoce al personaje de Ignacio Acevedo, que es el quien hace Pedro II Cernadas, eh, toda la estructura se le viene abajo y decide jugarse por ese amor. Nadie es malo toda la vida, sino que a su vez tiene, no cosas de bondad, porque este personaje no los tiene, pero sí que puede tener momentos de que, que sea gracioso. Creo que el país está encaminado a recuperar espacios en todo y también en esto, en la ficción. Y tenemos que defenderla y así ya lo, ya lo tuvimos, ¿por qué no volver a recuperarlo? La telenovela Esa Mujer se va a ver a partir del 9 de diciembre a las 14 horas por la televisión pública y la televisión pública junto con la USAM y el VACUA, que es, eh, pertenece al Ministerio de Planificación, eh, llevan adelante este proyecto de Em, reposicionar y reactivar la industria de la telenovela a nivel internacional. Cuando me presenté en el, en MIP como en Cannes, en el Festival de Cannes, y se lo presenté a los italianos y se lo presenté a Israel, realmente se sintieron... Eh, no sorprendidos porque saben de, nuestra, de nuestro talento, pero sí muy contentos de que se vuelva a poner en marcha la telenovela. Y ya están vendidos en esos países, así que estoy muy feliz, muy, pero muy.